Bei Novastan dreht sich alles um Zentralasien. Der Begriff kennt verschiedene Definitionen und bei uns sind damit fünf Länder gemeint. Kasachstan, Kirgistan, Usbekistan, Turkmenistan und Tadschikistan, die alle einmal Teil der Sowjetunion waren. Sie waren und sind aber auch mehr als das. In Zentralasien gibt es viele unterschiedliche Kulturen, Sprachen und Ethnien, die nicht immer mit den heutigen Ländergrenzen zusammenfallen. Es gibt autoritäre Systeme, es gibt aber auch gesellschaftliche Bewegungen und es gibt Journalisten. Vieles davon bekommen wir in Europa nicht mit. Für uns ist Zentralasien ein weißer Fleck auf der Landkarte. Touristen bereisen Zentralasien oft auf den Spuren der Seidenstraße und Sicherheitsexperten kennen Zentralasien als die muslimisch geprägte Region nördlich von Afghanistan. All diese Sichtweisen sind für sich genommen jeweils nur Fragmente. Nuvastan informiert über Zentralasien, damit Leser in Europa diese Fragmente besser einordnen können und am Ende ein differenzierteres Bild von Zentralasien erhalten.